Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette della Essence. Questa è l'All About Bronze, l'unica palette che io ho pensato proprio di scartare e invece alla fine mi sta sorprendendo notevolmente. Eccola qui, è, è un po' sporca, sì lo so, perché la sto usando in questo periodo. Allora, sono tutti colori metallizzati, quindi sono perfetti direi per l'estate io direi che ve li swatcho un attimo così li vedete e poi dopo ne parliamo assieme allora, ecco qui partiamo con la prima fila e dopo vi mostro la seconda allora la prima fila facciamo così comprende ecco fatto un eh, colore più chiaro molto illuminante due intermedi e uno più scuro tutti metallizzati fa un po di riflesso con la telecamera ma comunque adesso ve li mostro 1 2 3 e 4 i primi sopra quindi uno due tre e il quarto che è il più scuro e 4 ecco questi sono i primi 4 ok adesso sempre con lo stesso criterio la fila sotto quindi c'è quello più chiaro i due intermedi e quello più scuro quindi partiamo con il più chiaro che è il bianco e lo mettiamo qui eh, vediamo se riesco a farli in fila sì così così 2 3 e 4 ecco allora vedete che sono tutti colori molto pigmentati e molto luminosi io direi che sicuramente i primi due non so se è meglio che ve la mostri così i primi due vanno benissimo come illuminanti poi i due sopra e i due sotto questi un po' più scuri, questi un po' più chiari e comunque sono perfetti come colore intermedio mentre gli ultimi due vanno benissimo nella piega dell'occhio oppure come eyeliner, come eyeliner per fare la riga di eyeliner allora ok <laughs> eccoci qua cosa dire intanto sono super super pigmentati e ehm, molto luminosi, molto scriventi, altra cosa che devo dire, molto polverosi. Certo, sicuramente è una palettina che costa 4 euro, quindi cioè, va, benissimo per il prezzo che ha, però sono eh, cremosi, cremosi, sembrano quasi cremosi, cioè si prelevano molto bene, si stendono molto bene e si sfumano molto bene, però perdono tantissimo prodotto, quindi tantissima polvere sotto. Vi consiglio in estate di fare prima gli occhi e poi il trucco viso, se no andate davvero a macchiarvi tantissimo. Che altro dire? Intanto sono ancora qui bella macchiata ed è Eccoci, non so cos'altro dirvi di questa palette perché sinceramente avevo detto no, ha dei colori troppo scuri per me quindi poi tutti metallizzati, a me piacciono i nude, non i metallizzati però invece mi ha sorpreso e anche piacevolmente perché sì è vero, sono molto eh, pigmentati e molto eh, sono tutti metallizzati ok non è proprio il mio tipo di palette però per l'estate che non applico troppi prodotti che non vado a decolorare troppo questo dà un ottimo colore perché anche da solo è perfetto e, ehm, unica cosa che forse forse mm, il colore nella cialda sembra quasi cremoso, dopo quando lo applicate si capisce che è polvere perché cade, ha <laughs> tantissima polvere però sembra quasi cremosa infatti vedete che in una settimana di trucco ha un po' tutte le non so come farvelo vedere eh, sono tutti con il solco l'unica cosa bella però di questa palette è che è davvero tutta metallizzata non solamente lo strato sopra ma vedete che sono andata anche sotto c'è un po' che la uso ed è tutta tutta metallizzata io credo che ve la consiglio sicuramente perché come palettina estiva o a chi piacciono i colori metallizzati nel tono soprattutto del bronzo e dell'oro è fantastica allora ehm, io spero che sia stata utile se l'avete provata fatemi sapere come vi siete trovate ed ehm, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni beauty soprattutto low cost alla prossima ciao